de vuelta con ustedes eh, tocando el fondo y la verdad es que déjame coger este pañuelo porque a veces estos programas en vivo me, hacen pasar unos ratos y ¿no? caen unos sudores cuando veo ciertas cosas. Y antes de continuar con el padre, como el padre ahí en la pausa se tiró su traguito, yo me voy a tirar mi traguito de este padre con el permiso suyo y de los televidente. Y seguimos con usted, padre. Qué bueno, continuamos. Quiero aprovechar también la oportunidad para que hagamos nuestras oraciones por el Padre Rigoberto Zamora, ¿verdad? Que te oí que lo estaba mencionando, seguimos oración por él. El Padre Dionisio Suárez, que ha estado eh, ingresado desde el domingo y en un estado un poco delicado, bastante delicado diría yo, para que también Dios intervenga y por el padre Manuel Vicente Castro Niño Castro, quien está muy grave. Niño está muy grave, según las informaciones que he tenido. Eh, pasó 10 días en cuidado intensivo, lo sacaron del intensivo, pero parece que ayer entró otra vez en un estado de crítico. Eh, saben que niño... Sufría de problemas renales, yo tanto que he querido... Entonces ya un hombre como ochenta y tantos años de edad, tú que todas las cosas se unen y complican la vida. Pero ese niño Castro que fue mi mentor como sacerdote en la parte humana, fue la primera persona que me habló a mí de, vida sacerdotal y que me invitó a mí. Siempre fue mi profesor, primero a nivel de, de primaria, fue profesor dos años mío en la escuela primaria pero también mi profesor y mi maestro eh, en el sacerdocio. Entonces, yo realmente para mí ha sido duro esta situación sin uno poder ni siquiera visitarlo, igual que a Dionisio, pero la vida es así, la vida nos da realidades que se nos imponen. Oración, de verdad, de mi corazón, todo lo que soy por el Padre Niño Castro, eh, que Dios sabe lo que significa para mí. Y padre, agregarle algo, porque él para mí, este, cuando hice el cursillo de cristiandad, eh, no solamente tuvo la dirección espiritual, siempre fue mi, confesor y mi consejero personal de, toda la vida, hasta que llegó usted ahí en el relevo. Y cuánto me, duele, eh, hasta la última de las actividades en la que vino acá el padre Chelo, que él estuvo como invitado, se le hizo un reconocimiento, estaba el padre Dionisio también ahí en el el bajo techo de San Martín de Porres, siempre con esa energía y esa, esa fortaleza en la transmisión del Evangelio y con su, con su constancia. Yo me uno a esa oración y vamos a orar todos los días por ellos dos. Y que Dios es el que tiene la, disposición. Gracias a Dios que nos lo da usted aquí. Padre, estamos en un tiempo muy especial. Llegamos eh, en esta curva del ambiente a esta, esta parte especial del ambiente en que nos acercamos a la llegada de nuestro Señor y veo la pandemia, la locura en las calles, la bebedera, la paranoia, la gente violenta, los tapones, y en medio de todo esto, escándalo de corrupción y tantos problemas. Y yo digo, Padre, el reto de cómo llevar a Jesús en medio de todo esto. En medio de todo esto, yo digo que es posible vivir la experiencia de Navidad, porque Navidad es una respuesta de vida. Para mí Navidad es una actitud de vida que no se reduce a un 25 de diciembre, sino que es todo lo que yo soy en cualquier tiempo. Claro, un 25 de diciembre es un día que escogemos para dimensionarlo y como decir, eso que vivimos a diario, hoy lo estamos llevando de manera especial para celebrarlo en comunidad, pero Navidad es la vida, Navidad es cada minuto, cada segundo. Por eso no importa si hay pandemia o no hay pandemia, es posible Navidad. Porque dejar nacer a Jesús es justamente identificarme con el otro, ser capaz de ver al otro en los momentos difíciles. Entonces yo creo que la misma pandemia puede ayudarnos a vivir más Navidad. No es que la queremos, pero ya después que está, después ahí que no la puedo quitar, es una realidad. Esa realidad puede ayudarme más a vivir Navidad, porque puede ser la manera de mirar hacia el lado y ver al hermano apaleado a orilla del camino, que fue apaleado por atracadores. Bueno, la pandemia nos atraca. Pues, ¿cómo yo voy pandemia a mirar a tantos hermanos que están eh, eh, maltratados, eh, sufriendo, pasando calamidad y, tocando el suelo. Eh, este es un momento para vivir más Navidad, porque entonces yo puedo interrogarme y decirme qué me pide Jesús en tiempo de pandemia. ¿Cuál es Jesús en este momento? Pues continuamos con el padre Moncho. Entonces, en tiempo de pandemia, yo creo que podemos de manera especial vivir Navidad. Porque también en tiempo de pandemia nos puede llamar a entender algo que se estaba olvidando entre nosotros y es que Navidad es una fiesta de familia. La verdad es que se había perdido el sentido familiar en, la, en lo mismo cristiano, la misma gente de iglesia y cada quien salía para su lado, nos disgregábamos y entonces ahora pandemia nos puede ayudar a entender que la Navidad es una fiesta para vivir unido en familia. Podemos orar en familia, podemos almorzar en familia, podemos cenar en familia, reflexionar en familia y entonces poder acercarnos a un proyecto de familia que nos acerque a Dios, que nos haga sentir la experiencia del amor de Dios. Eh, la pandemia nos puede <laughs> llevar, Pitágoras, incluso a pensar en el problema social y político de nuestro país. Eh, y entonces involucrarnos más en un compromiso de salvación, no meramente mía, porque yo no puedo salvarme solo. La salvación no es un hecho individual, sino entender que la salvación es un proyecto de comunidad. y tengo que salvarme en comunidad. Y para salvarme en comunidad tengo que mirar la realidad la que iba el otro, pero también mirar es un compromiso social, de cómo la vida me compromete con la salvación y mi pueblo, posibilitando que Cristo pueda hacer en nosotros, en medio de una sociedad que se ha corrompido, que se ha viciado, que se ha prostituido, que se ha demoralizado y que nos hemos olvidado del otro para pensar en el yo. Navidad en pandemia nos puede ayudar a mirar incluso el proyecto político como una necesidad de asumirlo desde la fe, desde la fe, porque Jesús es el liberador. ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? Es la llegada del Salvador, del Dios con nosotros. Pero ¿de qué nos libera Jesús? ¿Nos libera meramente el espíritu? No, nos libera la totalidad de lo que somos. Por eso Navidad es un proyecto que tiene que entender las esclavitudes sociales, políticas, económicas, que